Este martes 11 de la noche, en El Espejo, vea el único largometraje colombiano en el Festival de Cine de Berlín, Violencia, de Jorge Forero. Conozca al director y los actores de esta impactante película que habla sobre la realidad del país. Además, vea la entrevista con Aldo Garay, hablando de su película El Hombre Nuevo, porque Bogotá es cine, El Espejo, martes y viernes 11 de la noche por Canal Capital, Televisión Más Humana.